Collaborative Design for Smart Pupils és un projecte europeu per reinventar el concepte d'escola, tot incorporant nous mètodes pedagògics col·laboratius i l'ús d'eines digitals. Hi participen quatre escoles del sud de França i cinc socis catalans, l'Escola Virolai de Barcelona, l'Institut Ernest Lluc, també de Barcelona, l'entitat Social Coin, l'empresa Everis i la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, que és qui coordina el projecte a Catalunya. Durant dos anys, entre 2015 i 2017, la comunitat educativa vinculada als participants està convidada a desenvolupar propostes de millora i innovacions tècniques, educatives i funcionals per a les escoles del seu entorn. Per fer-ho, s'estan utilitzant mètodes de treball cooperatiu, com ara el design thinking, que fomenta la creativitat i la construcció de productes i idees reals en equips de treball. Evidentment, l'escola Actualment, en el passat, doncs, té uns paràmetres i unes eh, dinàmiques de, de treball, unes dinàmiques pedagògiques que s'estableixen i es treballen per obtenir uns resultats concrets. Perfecte. Llavors, el que nosaltres intentem amb l'aplicació del design thinking és abstraure una mica a la persona, al, al nen, durant aquestes hores de les, dels seus vicis i de la forma de treballar perquè se centri en el, en el contingut. Llavors es deixi anar una mica i s'oblidi de com se suposa que s'han de fer les coses, llavors aquí és quan ell comença a crear. Tot el projecte serà documentat pels estudiants, els mestres, les famílies i els socis en una plataforma digital que servirà per compartir el coneixement, crear un clima de confiança entre tots i establir nous hàbits de treball entre professors i alumnes. És molt important tenir una visió totalment multidisciplinar i multigeneracional del que és l'escola del futur i poder involucrar a nens, a adults i, a, i diferents perfils perquè co creen i perquè d'alguna manera hi participin i tota aquesta informació quedi agregada en, una, en un sol entorn és realment important per nosaltres. Collaborative Design for Smart Pupils és un projecte finançat per la Unió Europea a través del programa Erasmus+. La metodologia emprada també servirà per avaluar la predisposició dels i les alumnes a estudiar carreres científico-tècniques després de la participació al projecte.